alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlar barchangizga omad tilayman 20 o'yinimizning e, finali ya'ni seshanba kuni barchangizga omad tilayman. Mana shu kelayotgan seshanba kuni bilet narxi 500 rubl. Общий количество bilet o'yinda 1450 dana ikkita Nexia 2 orqada ko'rib turgan 1.6 motori, undan tashqari 500 dollarlik qolgan 4000 dollar opsiyaga kirib ko'rsangizlar, 100 dollardan 5000 dan 4000 dan qilib bo'lib qo'yganmiz. Albatta, ikkita avtomobilning yanasi o'ppaganda seshanba kuni urib, chorshanba kuni kelib olib ketding. Ana barchangizga omad tilayman. Albatta, kartaga xurshat aytsa, taylab saqlan chek qilib taylang. O'yinimizda примерно 214 da biletimiz qolibdi. Sheroy yo'q. Ina bozi biz, eh, xudo xohat finalish рӯзи сешанбе ҳаракат карда билет харидор кунед нархи билет 500 рубл офис калиса билето дар бозӣ 1450 дона 200 некса 2000 нум кузов кроме то автомобил 4000 доллар тақсим карда мондагӣ 500 доллара 100 доллара 5000 3000 апсия не дромада минтон карта ба номи хуршед мепартоен сахран чек карда васа партоед тамом 2 некса 2 худо хат финалш рӯзи сешанбе ҳама тумо буртҳои мехоҳам яктаи лайк бобоги дарик надоред ҳамангизга омад темен ҷигалам тадан лайк басангизар просто обзор таваҷҷа қайна камерачунс ки бедам likillab ketib o'laman sizni. Mana jigarlar bu qora Nexia'miz. Albatta e, utib olasiz. Inshaalloh murtingizni balta kesmaydi. Pulutni basasiz, pulut manzavot bo'ladi aynan. Deydi men bilmasam qaysi zavod bo'ladi. pulutman zavod bo'ladi deydi. Albatta o'tib olasiz. Xudo xolasa avtopilotlari hammasi bor. Bunlarda mundaylari ham bor bunisining. bunday qilib turib haydab ketaverasiz. Bunday e, narsa kuryerda ishlasangiz charchaysiz, bunday qilib haydab. Hammangizga omad tilayman jigarlar. Bittadan like bosingizlar O'yinimiz e, agar 10 dan tugab ketsa bazar kun finalda o'tadi jigarlar. Bo'lmasa seshanba kun final. Hammangizga omad kattadan katta rahmat. E, O'ylayman <laughs> joningiz sog' bo'lsin. Ana ham ko'rsatayik Ina sheroy alloh Ina next Nexia D Yaki shish motor, biri 6 motori ayna buning. Prosta haydaysiz faqat dam alasang, shuncha tartasiz buning davoshi nazlanib turib ketaveradi bu ayna. Bu nazlanib turib ketaveradi. Barchangizga omad axir, xudo o'tib keting axir. Mana sizga zamon ayna, o'tib keting. Polni terazalari ham knopkaman tushib ko'tariladi ekan. Hammangizga omad 1.6 motori, nob bassangiz <laughs> anovi ochiladi ekan bagaj ochiladi navbatsangiz e, benzin zapravka qiluvchi barchangizga omad tilayman prosa prosta ekonomichna aynan ukor aytsam o'zing baxshini mavzu maktabga tilaysiz aynan obzor qo'yib yuboringmi tojik o'zbek laqay jigaro hamma saday yakun prizyovon brat turkmaniston tojik o'zbek bapesh moshinchavu katesh salom kolxozobod salu melinobod пора зад ба контейнер ай ман билет харида гаштай куча чарида мини финал ҳар рӯз аст сума биги ба куза сабр бикун ҳамеша кора ҳамаш сад меша подписка кун лайкамон чигарои шахзамон дастгири ма бошенгар пеши шумо ҳамай сад бози ма ҳақиқатай молаш насибат саломат боши брат омад ҳамеша ёрат дигаро дигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канали замонкоро дигаро дигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канали замонкоро